我从十九岁开始接网页设计的案子，那做一阵子之后，自己想要创业当老板，那我就问自己说，嗯，当一个领导人可能会需要怎样的条件跟事业？那为了回答我自己这个问题，我开始广泛的去做会接触到不同人的工作，我做过大卖场、百货公司、便利商店。 我做过菜市场的早午市，也待过古董拍卖店。那我做过保险，我做过传销，做过直销。那那段时期会那么频繁的换工作的原因是，我想要透过工作，那让我去接触到社会上各式各样，那来自不同阶级的人。我想要知道他们在想什么，他们渴望的是什么。 就是我觉得，对我来说，人一直是我非常有兴趣的主题。那我觉得，社运场合看的其实也是人。我想要知道是什么样的核心理念让这些人愿意做这些事情。那大概两个多月之前，我跟我的伙伴成立了一个工作室，它应该可以算是一个社会企业。嗯。 帮不同的社运团体或者是运动出版纸胶带。那最新的一个案子是帮我们用街头涂鸦的风格，那把十国脏话的手势画在纸胶带上面。那就是当你在骂脏话，或者是你比出一个脏话手势的时候。 你心中一定会有某种程度的愤怒，那我们相信愤怒是有力量的，因为它很可能可以促使你去改变现状，那些让你觉得愤怒的一些情况。那这个纸胶带售价的百分之二十，我们会再捐回给。那类似像这样子，就是我们的工作室，就是想要。 跟不同的社运或者是组织合作，那以他们的核心理念或者是价值发想，那再把这些理念商品化，经由艺术、经由设计商品化，那最后这些产品卖出去的利润，就是会再以固定的比例捐回给相对应的活动或者是组织，嗯。 那我们现阶段是只有网络销售。那接下来，如果说工作室的营运再稳定一点，我们也会开始找互相配合的实体店家。那也会走向是大致的模式，跟街友合作。那请街友们帮我们贩售这些商品。 会开始关心、注意到这些大大小小的社会议题，可能要从咖啡讲起。几年之前，我刚被诊断出得了终身疾病，那那阵子我身体很虚弱，那空闲时间也很多。那大概是我算是我人生中某种的转折期。那那个时候，我朋友介绍我说。 有一家咖啡店，那他们在播，他们有举自己举办一个影展。那那时候，因为我需要一些娱乐，那也因为他们的那个影展是免费的，所以冲着那个免费电影，所以我去到了那个咖啡店。那在那家在那个影展里面，他们播的都是年轻人拍的片子，那都多多少少跟社会议题相关。那。 那一家咖啡店的老板，他本身也是对社会也非常也是一个非常热衷于社会的人，所以我大概从那个时候开始，那以那家店为据点，才突然发现说，原来我自己从小生长的也有那么多需要去关心跟支持的事物。那这几年下来，我的社运参与。 跟到目前，就是自己弄了一个工作室，对我来说一直都是启发性很大的人。那我第一次去抗争的现场，那可能是两三年前，为了 Live House，因为我很喜欢现场音乐。那我也觉得 Live House 是很多独立音乐人还有地下乐团的摇篮。 那政府不可以因为说相关的法律还没有完善，那就勒令他们停业。我觉得这凸显的其实是我们的法律跟不上社会发展的脚步。那那个产那个就是问题不在那个产业本身。那那是我第一次上街头，就是印象还蛮深刻。 我一直有透过脸书去发了反对福茂这个议题，可是我自己觉得我对那个议题其实不是那么的理解，所以我那天参加晚会其实是为了更深入理解这个议题，因为我觉得你去到一个抗争现场，那你去到类似的晚会，其实也是了解议题的方式。那我会希望说我可以对一个议题理解到。 至少我自己觉得 OK 的程度，再说我是去支持或者是反对。那那天在现场，透过跟不同的人谈话，对那个议题当然会有更进一步的认识。那我那天在现场刚好遇到以前做生意认识的朋友，那他看到我走过来，那就问我说：“等一下可不可以一起充？”那。 我那时候其实搞不大清楚状况，因为我很喜欢听现场音乐，那我也很喜欢演唱会之前的冲撞，所以我以为他在邀我说，等一下晚会结束后要一起去演唱会。那我跟他说可以，当然可以啊。那后来我搞清楚才知道说，嗯，是要去冲。那我那个时候大概停顿思考了一下。 嗯，我觉得人生中有些时刻是你必须拿出勇气去做一些决定，那你也同时理解到你会为那个决定负起所有的责任。那那一瞬间，我理解到就是这个时刻。了。如果说我从这个时刻选择不做或者是退缩，那以后我一定会非常遗憾。 所以那时候我就答应了。那之后过来我们这一区，跟我们说明了现场的状况跟等一下的行动路线。那他也再次确认我们的意愿，因为其实那时候就是其实谁也不认识谁，那所以他可能也会他可能也会担心说我们这些人到底可不可靠？那。 他也，他也对这些决定参与的人，就是说，就是希望大家以个人的人身安全为第一考量。那如果说在行动的过程当中，有人受伤了，或者是发生什么紧急状况的话，那就要马上放弃这个行动。那也要马上请就是旁边的人，或者是你自己要想办法去录影或者是拍照存证，因为这些以后可能都会有用。那。 虽然说他是以非常慎重的心态在跟大家讲解这些事情，可是我会觉得那个时候应该不会有人想要退缩。那那时候是一个晚会的现场，那他跟我们说完这些事情之后，就接着就换他上台。那我们这些人在底下当然也就很紧张的等着。那也突然发现，哦，原来我身后就是警察。那接着在台下你就看到。 越来越激昂的演讲，那当他下了那个冲的指令，那所有人都往一个方向冲。那那个时候一来就是现场的警力其实没有那么多，那再来就是他们应该也是被民众突如其来的行动突然也是可能会突然就是不知所措，不知道该如何反应。 所以他们虽然说有马上就是摆出防护的姿态，可是大部分的人还是就是成功的冲进。那那时候的行动有三批人马从不同的方向前进，那我们那一队是最早抵达中庭的。嗯，当我在那个中庭，然后。 看到其他两队的人从不同的方向进入的时候，我那时候觉得，我觉得有一种东西在慢慢的凝聚。那我觉得我可能可以说，那是一种意志。就是现场其实只有一百多人，就是其实那个人没有很多，可是我会觉得我们是在为了一个很大的东西发生。 所以在现场会有那种感动。那当大家都到齐了之后，我们手勾手坐下来，开始喊口号。啊，再过不久之后，就听到有人说：“的门被攻破了。”那我们所有人在一起站起来，然后一起进入。 在占领的那二十多天，我大概是以三进三出的方式去参与整个运动。那我在那里最初的头两天，那我是守五号、六号门的，所以在第一个晚上，就是警察要攻坚的时候，有一些肢体拉扯的部分。那。 占领的前几天，那时候气氛感觉非常像是作战，大家都很紧张，那不敢合眼。现场有什么风吹草动，我们都会很担心，说是不是警察准备要来攻坚清场了。那我会选择守护在五号、六号门，是因为其实这个占领在一开始的时候就有非常多的媒体进驻，那你到处都可以看得到相机、摄影机。那我。 我这个人不是很喜欢见光，所以那在五号门、六号门那边刚好有两排非常大、非常高的讲桌，那我因为可以嗯受到他们的遮蔽，所以躲在那里，某种程度对我来说算是比较舒适的所在。那现场的状况其实非常差，包括。 空气很不好，那包括就是那里的灯二十四个小时都是亮的。那我的身体状况不是很好，就是我没有办法长时间的待在那个高张力的场合，所以那我也其实我也需要吃药，所以我大概两天半过后，那我就决定先出来。之后其实也。 参与帮忙了在市民广场的宣传活动。那可是，嗯，我会选择回去再回去的原因，主要是因为我觉得那里的伙伴需要我。因为第一天的冲破，那因为第一天的抵御警察的攻坚，所以你就是在很短的时间内，其实你就已经。 凝聚了非常高的伙伴意识。那那时候他们其实有找我回去，所以我也就真的回去了。那第二次我进去的时候，大概也是待了两天半。那这次一进去，你在现场，你很快就可以感受到某种秩序。嗯，我知道非常多人批评组织化这件事情。 可是，就我个人来说，我会觉得人类本来就需要秩序。那尤其是在一个那么紧迫的场合，那可能差别在于，就是你想要什么样的秩序跟组织。嗯，你在现场你可以看到律师跟医师的进驻，那你可以看到许多物资开始涌入，那你甚至可以看到艺术创作这个事情。 那我觉得很有趣的一点就是，我觉得我好像在看人类社会的演化，就是从一开始的毫无组织、毫无章法，那慢慢的变出一个有社会秩序、组织的地方。那他甚至慢慢的演变成乌托邦。我知道这是一个假象，可是那就是那一次真的让我想到乌托邦，就是。 所有人在里面都是自由的，你可以选择做你想做的事情，但是你也同时属于这个组织整体的一部分。那我觉得做想做的事情，就是很多人对做想做的事情这件事情有误解，就是做想做的事情并不代表玩乐，在那个里面没有人是去玩乐的。 大家都是根据自己的专长，根据自己的兴趣，那非常努力的想要为了这个占领，那为了反对腐猫这个议题，去想办法自己可以去贡献或者是投入什么。那这个占领，我觉得跟其他的抗争活动有一个非常不一样的地方是，因为我们占领的是一个。 政府的机关，所以其实的出入口是被警察所控管的。那当然，警察又被更外围的声援者所包围。可是，在那个内外隔绝的状态之下，就是我发现原来某种某种乌托邦的状态，就是原来可以是被实现的。那只是它无法扩及到外面的人。 嗯，对我来说，我觉得这是一件蛮有趣的发现。那之后，就是我也是先处理一些工作上面的杂事，这样子。那其实人在外面的时候，你也会犹豫，那你也会问自己说，到底要不要回去？因为我觉得在那个现场，其实说实话，可能也没有那么需要我。 可是那个时候，就是媒体上又有又一直都会有，时不时的会有攻坚的议题。那那其实我每次人在外面的时候，我也都很担心，说会不会再也看不到那些伙伴，或者是说我之后回去的时候，他们会不会已经被警察抓走了？那想回去，其实也就是我想要跟伙伴一起度过那些艰难。 所以在有一次，那在媒体上又传来攻坚的消息的时候，那我就决定我要回去。那再次回去之后，就是现场有一个伙伴，那提议要为了都跟这个议题去做一个废材艺术，就是都市更新的议题，虽然跟服贸没有绝对的相关。 可是我们也觉得都跟这个议题很重要，那也需要受到重重视。所以那天晚上，我们收集就是现场可以得到的一些材料，然用那些做了一只恐龙。那这是我就是占领里面所有的回忆中，就是对我来说印象很深刻的一个，因为。 来参与这个占领的人，他们本身都是非常有想法的人，那对社会种种的社会议题也都有一定程度的理解。所以，当这群人为了另外一个议题聚合起来的时候，我觉得所产生的能量是非常惊人的，就是大家都对，就是。 这个创作就是各自有各自的看法，那会提出意见，互相说服，那也实际采取行动。嗯，当我们开始在做这个东西的时候，就是旁边有人看到经过了，那可能也会问说：“哎，需不需要帮忙？或者是要不要做这个做那个？”嗯，那是一个人人都是助力者的状态。那那天晚上我有一个小小的感叹，就是。 如果所有的年轻人都可以像是这样子的话，那我觉得我们的社会就会变得非常不一样。那接下来，因为就是他们决定要退场了，那因为我不想要参与那个退场的仪式，所以我就自己先离开。那这大概是我在二十多天占领的期间。 三进三出的一些个人经历。 如果真的要老实说的话，我可能会说，我其实不是那么在意组织层面的事情，因为我比较有兴趣的是人人的活动。那还有关于我自己的，譬如说我为什么会在那里，我在那里的意义，那我在那里可以得到什么，那我在那里可以贡献什么，那我对这个社会可以贡献什么这些事情。 那我觉得在那个场所，其实在这方面帮助我想了很多。那说实话，就是在里面的时间其实很无聊，很紧张，可是又很无聊。可是对很多人来讲，那都是生命中非常重要的一个时间。那也有很多人的生命在那里起了一些转折。 确实有很大的影响力，没错。可是我会觉得那么大的影响力，很大程度是政府对我们洗脑的结果。我们现任的政府总是对我们说，如果要振兴，就要发展经济；如果要发展经济，那我们就必须加深跟的经贸合作。那我对这套论述就会打一个问号。如果说振兴目的是要让所有的。 民众活得更好，那加深跟呃经贸合作关系真的是这个问题的解答吗？那另一方面，厉害的地方在于，它已经不像早年直接对我们进行武力恐吓。 他现在改采经济跟媒体的方式，那逐渐的渗透到我们的日常生活。如果说有一天在民生方面受制于时代真的来临，那我们就必须从现在开始反思：我们为什么放任我们的政府让我们到那个地步？今天表面上我们仍然拥有自由。 可是所谓的自由，它到底是什么？拥有民主体制就代表拥有自由吗？某种程度，我会觉得“福茂它其实是一个假议题。在这个社会，真的应该要受到检视的，其实是我们的贫富不均以及政商勾结这种经济跟政治的现状。 当政府跟财团联手的时候，我们一般小老百姓其实非常难跟他们抗衡。那今天大家反对福茂，我觉得他其实就是反对继续让政府跟财团为我们做决定。